हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं लेके आऊँ अनबॉक्सिंग ओप्पो के एफ सेवनटीन का ये एक अपर मिड रेंज फ़ोन है या कि मिड रेंज फ़ोन है चालीस हज़ार के अंदर आज देखेंगे इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस और रिव्यू रिव्यू मैंने इसका बनाया हुआ है और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अनबॉक्सिंग को सो लेट्स गो सो पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन लें तो eight G B one twenty eight G B है और ये phone ultra sleek leather feel body में आती है ऑल डिस्प्ले है और अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस भी इसके अंदर हमें मिल जाती है थर्टी वोट की फास्ट चार्जिंग और फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिल जाता है तो हम करते हैं इसको कट लिया है अभी करते हैं इसको ओपन तो बॉक्स के अंदर बॉक्स जिस पे लिखा हुआ है ओप्पो और फिर फिर ये ऐसे ओपन होगा तो ऊपर ऊपर यहाँ पर हमें पड़ा था या प्रेशर में यहाँ चला गया ओप्पो एफ सेवेंटीन ये सारी की फीचर्स और यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं पहले निकाल लेते हैं तो ये रहा ओप्पो एफ सेवेंटीन यहाँ पर इसका नेवी ब्लू कलर में और बम्प भी इसका बहुत छोटा है तो ये जब तक हम ऑन करते हैं ये ऑन हो गया है देखते हैं कि इसके अंदर क्या है तो पहले तो एक बुकलेट टाइप है जिसके अंदर हमें केस मिल जाता है सिलिकन केस है जो कि हम ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं तो ये यहाँ लग गया ये ओपन हो गया और फिर यहाँ पर एक बुकलेट है और वारंटी कार्ड और कुछ नहीं है यहाँ पर एक सिम रिजेक्टर पिन मिल जाती है एक बहुत हैवी और बड़ा यहाँ पर अगर ये देखें आप बहुत ही हैवी चार्जर है उसके बाद टाइप ए टू इन वाला type A to type C ये मिल जाती है और एक हैंड फ्री भी मिलती है एप्पल स्टाइल में देखिए एप्पल स्टाइल में हैंड फ्री भी मिलती है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है सो so, इन सारी चीज़ों को हम रखते हैं साइड में और देखते हैं मेन फ़ोन में क्या क्या है तो ये रहा फ़ोन और ये सारे इनके ऐप्स तो इसके इसका मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया था इसके बारे में सारा कुछ और अगर हम यहाँ पर अभी देखें कि इसकी फेस आईडी और फिंगरप्रिंट कैसा है तो वो अभी मैं सेटअप करता हूँ हम लगा देते हैं code one two three four five six use one two three four five six तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें हमें मिलता है तो वो भी हम रिकग्नाइज कर देते हैं तो ये हो गया है इंट्रोल और अभी ये चेक करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है और फेस आईडी भी हम रख लेते हैं हमारा वही pin one two three four five six तो मैं फेस आईडी रख ले ऊपर करनी पड़ेगी और अभी देखेंगे तो इंस्टेंटली ये हो जाती है ये देखें इंस्टेंटली इंस्टेंटली इसका फिंगरप्रिंट भी काम कर रहा है और फेस आईडी भी काम कर रही है सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज में अपनी सारी स्पेसिफिकेशंस में और इसका अगर आपको रिव्यू देखना है तो वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं सो so, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही thank you for watching bye